mačko. Bravo. Pusti, pusti. Bravo. Ekim ovdje i prvi lov na zeca. Nadamo se uspješ. Potencijalno bivenje. Kome već bridi guza? Joj! Znači... Ja, rekao ću ponet ja sam, boga mi, jastru poneo. Ajde vidimo da li će pomoći u pitanju. Kažem, izaberi tečut za kuma, taj sa osmehom to. Ej, meni je Vukašin rekao tukao me par puta, mogu ti reći da je bolelo. Pa ti kaži mi, kako ti muniće trošiš danas? Ovako, kvalitetno. rc 40 za prvi. Jeli? Imamo baskijeri, long range osmicu za drugi. To je za zec. Ti, pa ti skupaj municiju kupi. A za fazana to je već tajna. Ono. <laughs> Što e, Luka se vrate zaljubio u kana, e. Ide, ide, ide, kad smo se vratili kući. Dam prvi lova na zeca u Zmajevu. Ajde da pozdravim sve. pozdravim prije svega goste u današnjem lovu želim da se osjećate ugodno u našem lovištu, u našoj grupi. Danas lovimo prvi krug zeca, poslije ćemo loviti fazana ako bude vremena. Lovit ćemo potkovicu, širimo levo krilo prema Bačkom polju. Desno ćemo je koliko pa ćemo vraćati nazad drugi krug. Vrlo važna stvar, lovite računa pucama. U potkovici samo ispred iza sebe, levo prema lovcima, nemoj niko da puca bude neko polivanje sačmom, ne je bolje nešto drugo, prekidamo lov istog momenta. Znači, samo vojte računa o pucanju, da li zem skočio na metar, 10 ili 50, nemoj da neko neko polije sačmom, zečeva će biti, pustite ga da ide, pa drugi kad najde pucat ćemo. tu Tutrao. Ja se ga vidiš pomalo levo, da je otišao. Si ima je nešto tu iz otkrizo, kaš tu je nešto. Potkrića broje 2. Ovo je 3.10. To je to, dođi još malo do mene. Brita. Sačekaj. Sačekaj malo da ja odem malo napred, pa ćeš ti, pa pravimo potković. Brita! Vai Brita! Aport! Bravo Matara! Pusti! Brita! Pusti! Pusti! Deci vama. Опа. Пушка наполнена. Назад, Брита! Дай апорт! Kako sam zastao, tako je skočio. Aport! Bravo, Lutko! Daj! Bravo, Brita! Brita, daj aport! Daj Bravo, mala. Bravo, lutka. Dobro je. Bravo ga. Bravo. Bravo, mačko. Bravo. Pusti. Pusti. Bravo. 실수 Idi za njim, pobeća ti. Ujdi ti nje, pa ti ga nosiš. Jeli šefe? Jeli? Bravo, matara. Bravo. Bravo, ovaj, ovaj, bravo. Dobro, pusti. Brita. Bato, vaš prvi zmajevački. Ama te slikam ovo, većeg nisam mogo. Većeg nisam ni vidio da imam u lovištu. Kako ovaj... Kako misliš prvi zmajevački? Misliš uopšte prvi? Što prvi? Pa prvi van voćnjaka, jel? Aha. Uvati ga za zadnje noge. Voćnjaku se ne računa. I Broing auto 5. Ajmo. Ne jedan list nam beži. ipak i ovaj nađe, Odvukao je nekih 50 metara. malo dalje pucanje ne padne odmah. Četvrti zez za danas. Ajde vidimo šta se tu dešava. Brita! Nas! Daj, Tora! Bravo! Daj matara, bravo. Bravo, pusti, pusti. Bravo česti čestitam. Sve muši izbušio. Lako mu se tresu ruke, ne može rana zadvijeti. Sa zecom je gotovo. Sad prelazimo na fazana. Please! Bravo, Aki. Bravo, Aki. E, da si viklo te provoze, sam ga snimao tu unutar, učekujemo ovdje napolje. Bravo, Aki. Slučajno, pol metra. Čestitam. momački, zekan momački. Prošao je kao do tebe. Znam da ti ovih te katež varijanci. Pa na kraju. Radiš ti? Jel ima matara?